ऐसा हमें ऐसे देकर के हमने नहीं सीखा मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और जो भी हमने यहाँ पर सीखा है मैं उसको अपने विद्यालय तक लेकर और गरीब से गरीब बच्चों तक मतलब जो भी अन्य विद्यालय के गरीब जो भी और भी गरीब बच्चे होंगे उनको भी ये जितना मैंने सीखा है उतना मैं कराने की कोशिश करूँगा धन्यवाद